Salutare dragi prieteni, eu sunt Andrei, sunt aici cu prietenul meu și am fost o tură pe la pădure și am dat așa o tură, ne-am plimbat și acum mergem spre casă, că am mers o grămadă, mai mergem și pe jos, că e frumos pe aici, stați aici și cadavrul meu de bicicletă și mergem acasă. O să opresc cam filmarea și o să fac alta să vă arăt cum se filmează pe spate. Deci da băieți, v-am zis că întoarcem camera și acum filmăm. casă. Da. Și vreau să-mi iau un, ceva, un ham de filmat la brâu. Am găsit pe internet la un preț bun. La brâu, adică aici, la brâu. La piept aici. Că vreau să fac niște mai vloguri, să pot să dau și eu din... Cu ambele să am ambele mâini pe pedale, pe, carne, că dacă ați ține telefonul așa, te țin doar cu o mână și nu pot să sar și eu cu bicicleta, să fac scheme cum fac prietenii mei. Și... Serios? Da, mai tu, că Adi nu știe, că biță încearcă și la cu o stică mai e. Știi, și... Da. Și am vrut să fac așa un clip mai mic, de vreo două minute, să vă zic că dacă nu o să mai postez așa, o să postez mai rar până o să-mi vină hamul. După o să facem vloguri multe cu hamul, să zicem așa, sau cu camera. Și da. Și păi, de acolo facem. Poză. Faci o poză. Da? Sau n-are, că-s murtar Las. Nici mă pe față. Las când stă urt E, uite, șantărău pe aici, am băgat și... Uitați aici și prietene bicicleta lui Lau. A, ce frumoasă e. Araba da, 2000. E geant, ia uite. Acolo e drumul. Rabla 2000. Și ce să vă zic? Vă las și ne vedem la următorul clip.